Nicola Mills ydw i ac rwy'n uwch swyddog llaeth gyda Chyfoeth Naturiol Cymru. Helo, Chris Thomas ydw i. Fi yw'r uwch swyddog llaeth ar gyfer ardal y canolbarth, sef Pywys a Cheredigion. Fe gefais i fy magu ar fferm laeth yn Sir Gerfyrddin, lle roedd gan fy rhieni fiches o wartheg jersey pedigri. Rwy wrth fy modd ac unrhyw beth sy'n ymwneud â chefn gwlad, ffermio yng Nghymru ac amethyddiaeth. Fe gefais i fy magu ar fferm biff a defaid fach yn Sir Faesefed, ac rwy bellach yn ffermio ychydig y tu allan i Landeilo. Cyn ymuno â Cyfoeth naturol Cymru, rwy'n i'n ymgynghorydd a chymhwyster ffacs gyda geidas. Fy rôl i'n bennaf yw addysgu a mentora ein swyddogion llai ac ymweld â chymaint o ffermydd a phosib yn Sir Gyfyrddin a Sir Benfro i gynnal ymweliadau atal llygredd. Mae gan holl aelodau'r prosiect llaeth a maethyddol da Mae hyn wedi ein helpu i ymgysylltu â'r holl ffermwyr allai gael ei effeithio gan y rheoliadau rheoli llygredd amaethyddol newydd sydd wedi dod i rym ledled Cymru. Pan fyddwn ni'n mynd i'r safle, rydyn ni'n rhoi cyflwyniad bach yn deud yn union beth i ddisgwyl ar y diwrnod a'r hyn rydyn ni am ei weld, sydd fel arfer yn cynnwys taith lawn o amgylch y fferm i gael syniad da o ble mae bob dim, beth ydych chi'n ei wneud yno ar hyn o bryd, a beth sydd angen ei newid. Rydyn ni'n helpu ac yn cynghori ffermwyr i reoli unrhyw ddŵr budr ac unrhyw ddŵr o'r toion i helpu sicrhau bod gan y fferm ddigon o storfeydd slyri. Un o'r problemau mawr rydyn ni'n ei weld ar ffermydd yw'r ffaith bod yna lawer o ddŵr glaw glân ac yn aml olchion tai godron mynd i'r systemau slyri. rydyn ni'n ystyried y wybodaeth rydyn ni wedi gasglu ar y diwrnod ac yn llunio adroddiad atal llygredd, sy'n rhoi manylion yr holl gamau gweithredu ynghyd â'r dyddiadau ar gyfer ei gwneud. Ond yn y pen draw, beth ydyn ni am ei weld di pawb yn cydweithio, gyda'r nod o leihau llygredd amaethyddol.